Երկինքը ըմպել, սպսև ամպեր է կապել Արևն անետացել է մուկ ստվեր է պատել Եղանակը նուրասնում է բաց վերջեր է այնտեղ Ուրջի պրկի ոչ մի տեղ, բայց դիմանու Să-i vom pereputați nume în sir de patum Abstürzt patum, classisch schwungen in Gürtum Bei Zahnschewietum, schweres Tatum, ein Ernstrum Schrippe Katum, mit Katum, Katum, mit Katum, mit Katum Să-i vom pereputați nume în sir de patum Abstürzt patum, classisch schwungen in Gürtum Bei Zahnschewietum, schweres Եզրը թանց պանչերը սակտատում Գարդերը սախ սիրտեսա իմ պատում Խոսքերը քո չեմ մորանում Բայց թե թքած թե գնած գնած կչեմ շտապում Պանջը սիրտս արնակամ գաթում Ձավից դավից երակներս հատում Պարտված կանքս անձնված մարդ եմ Թող ինձ բնակ ես կանքնա ինձ ատում Սուրը մտածում եմ մտում եմ մնացում ես Չես հլա բտում եմ ինու ինձ ազդում ես Նորից երանում ես ու ձերս թողում ուտում ես Էլի մեկ է մտածում եմ գոմասին իմ երազում ես Էլի քեզ տեսա էլի փախելակում ես Էլի չեմ կարող մոռանալ դաճվեմ մտքումս Հիշում եմ երանում ես էլի անետանում ես Մեկ է ինձ ատում ես բանում ես պահպանում ես Քեզ ինձանից էլ ապը կարծել ես Թե թե ձերով է սիրտս կանդել ես Թե սիրտում ես կասեմ սխալվել ես Արդեն պատրալ ես ութ քո պատկերը Թե ինձանից էլ ապին գտել ես Իրեն դիմաց կլես դու դարձել ես Ես կհամբերեմ ինչպես ամպերը Թրջի դարդերս ես անտեր անժևը Կատում է կատում կատում է կատում է կատում Սև ամպերը կուտակվում

her too fast